Vilio vimetawala katika hafla hii ya maombolezo ya kuaga miili ya marehemu ambayo imehudhuriwa na viongozi wa dini na serikali, akiwemo mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Nurdin Babu pamoja na waziri wa elimu ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Rombo Profesa Adolf Mkenda. Mbunge wa Rombo Profesa Mkenda anaeleza msiba huo kuacha pengo kubwa kwa wilaya hiyo pamoja na taifa kwa ujumla, huku akitahadharisha jamii juu ya utamaduni wa kutumia gari moja wakati wa kusafirisha wapenda wao kwa ajili ya mazishi. Nami naomba ndugu zangu wote huku, sisi tuna tabia, tunapopoteza mpendwa wetu tunasafiri, tunakuja kumzika pamoja, na ni jambo zuri. Tumejifunza familia kukaa kwenye gari moja, madhara yake, tutawanyike wakati wa kufanya shughuli kama hii, wengine wasafiri tofauti. Makovu yaliyoachwa kwa watakaobaki nyuma hapa ni makubwa mno. Aidha, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro anatumia hafla hiyo kuwataka madereva wa vyombo vya moto kuwa makini pindi wanavyotumia vyombo hivyo kutokana na ajali kupoteza nguvu kazi kubwa ya taifa. Madereva hawa tuwaambie, kwa sababu kazi ya udereva ni kazi pia ya taaluma kama taaluma nyingine. Sasa wanapobeba watu ama umebeba mzigo unatakiwa uende taratibu na kufuata sheria. Tumeweka vibao barabarani, tumeweka vibao kwenye kona, tumeweka vibao kwenye madaraja, lakini bado madereva hawaelewi, hawasikii. Kwa hiyo wanatupa shida sana, na matokeo yake sasa ndo haya tunayoyaona hapa. Ukoo wa ndugu zetu ina Mrema wanapoteza ndugu zao watano sita kwa wakati mmoja. Kwa upande wao viongozi wa dini wakatoa salamu za pole, huku wakitaka jamii kujifunza kutokana na tukio hilo. Maisha ni safari na mwisho wa safari ni popote pale, na ndio imetokea kwa hawa. Tunasikitika sana kama kanisa, baba askofu anasikitika kweli kwa hili lililotokea, lakini basi kwa imani tunaalikwa tupokee, tujifunze kwa kweli kwamba katika safari yetu ya maisha hapa duniani tunaweza kutokea lolote. Tukeshe kama neno la Mungu lilivyotuambia. Vifo vilivyotokana na ajali ya gari wilayani Korogwe mkoani Tanga usiku wa Februari tatu vinatajwa kufikia vifo 21 ambapo miili ya marehemu 12 imeagwa rasmi leo na kukabidhiwa kwa familia kwa ajili ya shughuli ya mazishi. Rodrick Mushi, Star TV, Kilimanjaro.